33 Saluton al ciui kai bonan matenon Mi hodia o juas la chanson kiun mi havas Promeni tra la urbo la lege char tio nestas universala garantio car hodio la vetero estas grandiosa kai Buon chance mi ne commensas miaein realaein cae retaein cunvenoein tro frue. Do, mi pensas che en citiu periodo povas esti bona ideo lasi al si iom da tempo inter unu engaggio kai la alia nome che tial oni povas iomete mette spiri kai malstrecigi char mi constatis che kia mi restas antau la computilo dum ses hoc horoi en unu tago la streccio estas multe pli ol normala mediru, diru labor tago nu jen kion mi pensas ci matene mi lasas vin alla medito resto con ni kun meditu kun ni danko Saluton. Kai bonvenon venon al nia nova Zamenhof medito. Mi volas legi kun vi el tiron el gazeta articolo la esperantisto el la esperantisto en la iaro 1891. Kai temas pri la akcia societo esperantista kiu effectivigis facte. Kai do eh, Zamenhof resumas la manieron labori por la afero Esperanto. Mi legas el pagio cent dude quar, arande della fino della pagio. La tuta laborado e nia afero ne estas io complicita, notu ne complica sed complicita. Sed consistas elieno ieno. El donadi constante kai regule el donadi vercoin gazettoin, crei grandan ciam crescantan literaturon. Cio ne sole perfectigos nian lingvon, sed elvocos respecton por nia afero multe pli ol cia alia agado. Cai, per la forto de sia vivado cae crescado, aligos al nia afero la tutan mondon pli rapide cae pli certe, ol ciui plei energiai teoriai predicadoi, cae plei raffinitai agitadoi, car la mondo estimas nur la factoin. Do, oni povas diri che la situatio changigis multe intertempe, cae che aliai aferoi valoras, do, ja, tio estas contra argumento, sed, se ni volas actualigi tion cae simple aldoni alla listo aliaen el donadoin musicon um, videoin en YouTube Wikipedia in pagioin kion ein vi volas shinas al mi che la situazione multe changigis Fakte, mi pensas che la attuale crisi della movado, char estas crisi la movado, fontas giuste il tio tuo inter la besonoi della esperanto parolantoi cae la agado della estraroi en soci asocioi. Char mult foie temas pri burocratajoi kai regula re, uh, regularoi aligiloi tiu afferoi. Sed fin fine kio vere estas tio kio gravas? Do, Tio est la demando. Ciar estas tempo por shangi la movadon. Do, ne nur tempo por shangigi. Nimen, neva shangigi. Sed ancau. Es ancau shangi. La manieron mi diru organizi la esperantistarum mi pensas. Do, instigo por cul mediti. Coran, da, coran dankon al viciui, dankon pro la atento, cai ciam antauem, sen fine.